có bình thường ആറോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പോട്ട് കളിച്ചോ shit, not good. बंद कर रहे एक एग्जाम में ऐसा कुत्ता की बहुत मारी मारो नेट मॉड एकदम Thank you. अरे खतरनाक लोग हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बंदर का लगा 啊！来来来！来！有人。 <laughs>